राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोन गरेका छन् सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अभिव्यक्ति रासोपा सभापति रवि लामिछानेले दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोन गरेका हुन् चितवनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका लामिछानेले शुक्रबार सांसद पदको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई फोन गरेको जानकारी गराएका हुन् आफूलाई चितवनबाट निर्वाचित भएकोमा प्रधानमन्त्रीले बधाई दिन फोन गरेको जानकारी दिँदै उनले फोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले समर्थन फिर्ता लिने अभिव्यक्ति के हो भनेर चासो राखेको बताए प्रधानमन्त्रीसँगको फोन सन्दर्भ उल्लेख गर्दै रासपा सभापति रवि लामिछानेले भने समर्थन फिर्ता लिने भन्ने सुनेको थिएँ के हो भनेर प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभयो जवाफमा आफूले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए रासपा सभापति रवि लामी छानेले चितवनमा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने बताएका थिए सरकारले आफूहरूले सोचेअनुसार काम नगरेको भन्दै उनले सरकारको गतिबाट आफूहरू सन्तुष्ट हुन नसकेका कारण समर्थन फिर्ता लिने मुडमा पुगेको बताएका थिए रासोपा सभापति लामिछानेको त्यो अभिव्यक्तिपछि यसले माओवादी केन्द्रमा हलचल पैदा गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा माओवादी पार्टीका आफू निकटका नेताहरूसँग चिन्ता व्यक्त गरेका थिए रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा त्यसले के असर गर्छ र रवि लामिछानेलाई समर्थन फिर्ता लिनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्दै उनले सोधेका थिए तीन महिनाको अवधिमा दुईपटक संसदमा विश्वासको मत लिनु परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको हो कि भनेर चिन्तित देखिएका छन् चेतवनमा लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने भनिदिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ठुलो तनाव भएको उनी निकटका नेताहरूले बताउने गरेका छन् यसैबीच शुक्रबार संसद सदस्यको शपथ लिएका रासोपा सभापति रवि लामी छानेले यो सरकारमा अहिलेकै अवस्थामा सहभागी हुने भन्ने कुरा कल्पना बाहिरको विषय भएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री दाहाल र आफू बीचको फोन सम्वादबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका लामी छानेलाई सञ्चारकर्मीले तपाईँसँगको फोन सम्वादमा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुन तपाईँलाई आग्रह गर्नु भएन भनी प्रश्न गरेका थिए जवाफमा लामी छानेले यसबारे कुरा नभएको बताए उनले भने म निर्वाचित भएकोमा बधाई दिन प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभएको थियो तर सरकारबारे धेरै कुरा भएन यथास्थितिमा सरकारमा नजाने र समर्थनबारे छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने सभापति लामी छानेको भनाइ थियो यथास्थितिमा सरकारमा जाने भन्ने बारे आफूले सोच्दै नसोचेको उनले बताए उनले भने यथास्थितिमा सरकारमा जाने भन्ने कुरा हामीले सोचेको कुरा होइन त्यसका लागि धेरै कुरा मिल्नुपर्छ धेरै कुरा मिल्नुपर्छ भनेको चाहिँ के हो भनेर सञ्चारकर्मीले सोद्धा उनले आफूहरू पुस दसको सहमतिपछि सरकारमा जाँदा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भन्ने विषय राखेको तर अहिले त्यो हटाएकोमा आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए जनताले आफूहरूलाई भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि मत दिएको भन्दै उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भन्ने विषय नै हटाइनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरे चुनावताका गठबन्धन र विपक्षी दलका नेताहरूबाट आफूहरूमाथि गरिएको घृणित व्यवहारको समीक्षा गर्ने बताउँदै उनले संस्कारको राजनीति आफूहरूले स्थापित गरेरै छाड्ने दावी गरे जस्तो किसिमको गतिविधिहरू हामीले यसले हेर्दाखेरि सरकारमा जाने विषयमा त हामीले अहिले सोच्ने कुरा समर्थनमा के गर्ने भन्ने अवस्था त्यसले गर्दा अब आज हामी समर्थन अब हामी संसद केन्द्रीय समितिको बैठकहरू बसेर यसलाई गम्भीर भएका छन् भएको छ त्यसलाई हामी भएन त भएन त छेकियो पुरै ठिकै अब ठिक छ त्यस्तो सरकारको मैले अगाडि पनि बताएको थिएँ चुनावी कुराकानीमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि आएको थियो कि हामीले आम नागरिकसँग भोट हुँदा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र हामीलाई सबैभन्दा बढी आम नागरिकले भोट दिएको हामीलाई लागेको विषय भनेको मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो जसमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौँ त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले हटायो त्यो हाम्रो त्यसमा हाम्रो गम्भीरभन्दा किनभने मतदाताले हामीलाई केही खान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन निश्चित एजेन्डा सहित पठाएको एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको त्यो जेका लागि हामीले जे जुन बाचा गरेर हामी आएका थियौँ त्यो बाचा नै भएको पनि राख्नुपर्ने अझ निर्मम हुनुपर्ने विषयलाई भएको पनि हटाएको कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ त्यसले गर्दा यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ होइन मलाई बनाइदिन फोन गर्नुभएको थियो त्यो म यस्तो सुनेको थिएँ के हो भन्नुभयो भन्ने एउटा सासुसम्म राख्नुभएको थियो उहाँले त्यसमा कुनै थप त्यस बारेमा सरकार सम्बन्धी कुनै त्यस्तो भन्ने इच्छा के भयो भने उहाँले मलाई बधाई दिनको लागि फोन गर्नुभयो त्यति मात्र धेरै समीक्षा रहेछ होला किनभने चुनावी दौरानमा जे जस्तो क्रियाकलापहरू भयो चुनावका बेलामा हेलिकप्टर लिएर गएर हामी दुवैको कन्फ्रेन्समा चाहिँ मन्त्री पदै बाँड्ने सम्भव एउटा क्रियाकलाप धेरै क्रिया धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ होला अब त्यति मात्रै भएर त पुग्दैन होला धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ हामी छलफल गर्छौँ अहिले तुरुन्तै तत्कालै म कुराहरूमा प्रश्न पार्न अलिकति समय नहोला तर एकदमै धेरै सोच्नु पऱ्यो विचार गर्नु हामी अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहन्छौँ एकदमै सहयोग मुलुकमा एउटा एउटा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने छ तर अस्थिरता नहोस् भनिरहँदा सरकारले आफ्ना न्यूनतम आफूलाई समर्थनमा पाइरहनु पऱ्यो न्यूनतम एउटा ठाउँ राख्नुपर्ने त्यो ठाउँ राखेको छ कि छैन त्यो एउटा साँच्चै नै एउटा मूल्याङ्कन पुनर्मूल्याङ्कन र पुनरावलोकनको विषय बनेको हुनाले यसमा हामी संसद दल ए नानी तिमी अलिकति भयो त्यहाँ सेकियो सबै ए सिला सेकियो यस्तै किसिमको अस्थिरता रहने र एउटा गन्दीका लागि हुने भयो भने त्यसले डेलिभर गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसरी गन्दीको अभ्यास गर्नुको म थुप सम्भावनाहरू रहन्छन् होला तर त्यो सम्भावनाको खोजी चाहिँ हामी गर्दैनौँ स्वाभाविक रूपमा हामीले सोचे जस्तो हामीले परिकल्पना गरे जस्तो आफैले गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने बेग्लै कुरा होला जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले एकचोटि भनेका पनि थियौँ कि सबैजनालाई भाग लगाएर मन्त्रीमण्डल बनाउनु भन्दा ठिक छ तेह्रवटा मन्त्रीमण्डल मात्र बनाऊ रासोपाले मात्र सरकार बनाओस् अरूले समर्थन गरौँ त्यस्तो अवस्थामा सबैजना तयार भयो भने सकिन्छ गर्न सकिन्छ हामी डेलिभर गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा एउटा अवधारणा विभिन्न मध्येको एउटा आइडियामा डिस्कस गर्दा एउटा यस्तो अवधारणा हुन सक्ला त्यस्ता परिस्थितिहरू विशेष भयो र हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण भयो अस्थिरता भएन भने त्यसमा छलफल गर्न त सकिएला तर अहिले हामी त्यो सम्भावनाको खोजी अथवा त्यो गेमतिर चाहिँ दौडेको चाहिँ चाहिँ के छ भने चाहिँ काङ्ग्रेससँग भन्दा एमालेसँगको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ वा एमालेसँग भन्ने छ तपाईँको चाहिँ यसमा टिप्पणी के हो तपाईँ त्यसमा एमालेसँग अलि निकट रहेर जाने चाहनुहुन्छ यो कोसिसको अब मोर परिया छैन छैन त्यस्तो कुनै पनि त्यो एकदमै गलत भाष्य हो त्यो कहीँ रहेछ भने पनि म त्यसलाई एकदमै खण्डन पनि गर्न चाहन्छु त्यो गलत भाष्य हो हामी आफैसँग मात्र कम्फर्टेबल छौँ हाम्रो दृष्टिकोणमा अहिले भएका सबै राजनीतिक दलहरू लगभग सबै समान नै हामीले कुनै फरक देखेको छैन त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारमा रहिरहँदाखेरि त्यस्तो किसिमको आक्षेप पनि आएको थियो अलिकति बढी एमआरएसमा कि भन्ने कुरा आएको थियो तर तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा पहिला मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने दल नै हाम्रो फेरि त्यसपछि हामीले एमाले अघि सारेका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई भन्दा भनौँ न त्यतिखेर अहिले सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यो त्यस पछाडि पनि फेरि गएर सत्ता गठबन्धनमा हामी रहेनौँ हामीलाई चाहिँ संविधानको मर्म बमोजिम महिला उपराष्ट्रपति भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनाले हामीले जनमतलाई भोट हाल्यौँ एउटा भाष्य भनिएको मात्र हामी कोही कतै कसैसँग टाँसिने अथवा कोही प्रति सद्भाव सबैसँग छ एजेन्डाका आधारमा सहकार्य सबैसँग हुन सक्ला तर कुनै राजनीतिक दलप्रति हामी अलिकति सुधार भएको भन्ने चाहिँ सत्य होइन अब यथास्थितिमा मन्त्रालय जाने भन्ने कुरा त विषय होइन धेरै कुरा मिल्नुपर्छ किनभने मुलुकको दूरगामी विकासका लागि हितका लागि हेरेर अथवा स्थिरताका लागि हेरेर गर्नुपर्ने निर्णय सामान्य निर्णय होइन जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको छ ती सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दाखेरि त्यतातिर सम्भावना धेरै कम छ असाध्यै न्यून सम्भावनाको कुराहरू हो यो यद्यपि छलफलहरू गर्नुपर्ने अवस्था त रहन्छ नै रहन्छ हामी छलफल गरेर निर्णय त गर्छौँ तर तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको कुरा मन्त्रालय जाने अहिले जाने त्यो चाहिँ हाम्रो विषय होइन किन जाने त्यो महत्त्वपूर्ण हो जाने ठुलो कुरो चाहिँ होइन हस् धन्यवाद साथी सबै राजनीतिक विषयमा टिप्पणी भन्दा पनि मेरो एउटा सैद्धान्तिक चाहिँ मान्यता के रहि आएको छ भने स्थिरता एउटा साधन हो होइन हामीले असल शासन र समुन्नति हाम्रा साध्य हो र त्यो साधन पछ्याउने होइन साध्य पछ्याउनुपर्छ त्यो त्यो स्पिरिटमा मैले बोलेको के हो स्थिरताको नाममा जतिसुकै निकममा जतिसुकै अस्थिर चाहिँ अक्षम सरकारलाई बोकिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले नेपालमा मात्र होइन दुनियाँका कुनै पनि लोकतन्त्रमा त्यो अभ्यास रहिआएको छ एउटा सचेत कमन सेन्सिकल पोजिसन अहिले नेपालको मात्रै टिप्पणी गरे होइन अहिलेको तत्कालिक टिप्पणी गरे होइन एउटा सर्वकालिक सर्वव्यापी मान्यताको कुरा गरेको रविजी मेरो एउटा प्रश्न छ अहिलेको पार्लियामेन्टको जस्तो स्वरूप छ